دلم بسیار تنگ است یغنا میدرد در شار جای من است از این شار میروم دلم بسیار تنگ است یغنا درد در این شار جای من است از این شارم روان جان تو نرو از بری من جان جان تو نرو از بری من خانت با کجاست دل بری من خانت با کجا دل بری من رنجی دمکون خاطر منه جان جان تو نرو از بری من خانت با کجا دل بری من من آمدیم با دیدن و صد برگ سفید من برا از خانم صد برگ سفید من برا رخصت گیره باز آمدنی مرا خدا میداند جان جان تو نرو از بری من خانت با کجاست دل بری من جان جان تو نرو از بری من ¡Vale! بله. این قدک باری کتم لرزانی ما رازی سری بریدم ترسانی ما گرزی سری بریدم ترسیدم در کوچه عاشقانه می جان جان تو نرو از بری من خانت با کجاست دل بری من جان جان تو نرو از بری من خانت با کجاست دل بری من بله اوسي منزلي ليلى نتضاني ونمان ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگری گرمی سارا نه تو دانی و نه من لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا سفیگون گشت سخنت وان گفته لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا ارزش خون زلیخا تو داری و لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا هوسي منزلي ليلى نتو داري ونمان ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگری گرمی سارة نتو داري ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى مردم از سخنت ما گفته لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا هر سه خون زلیخا تو داری و نمان لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا باله هوسی منزی نرتو داري ونامات ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جگري گرمي سارو نرتو داري ونامات ليلى ليلى ليلى بجنبان بلرزان تا یاری جانانمه بجنبان بلرزان تا یاری جانانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه قدت گلمه ماند قدت را ای را گشت نکای سرگایی را ای هر گایه بپوش کرتا این را ای دیوانه کنی عاشق را جنبان بلرزان خدتا یاری جانانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه اشارای چشم تره خدا میدانمه پاله فصل بغار عجبم گیل خوش روی دیارت عجبم گیل اوز فصل بغار عجبم گیل خوش روی دیار عجبم گیل قبول شاش نوده یوش بیمارت که دا روی دنیا بید عاشقی خگل هدم دنیا بیده نال زار زار عجبم گیل نال زار زار عجبم گیل اوز فصل بغار عجبم درگیل روی دیارم Acaba gire. شنوده یوش دریابید بیمارت گدا روی دنیا بید عاشقی کگل آدم دنیا بید که ناله زار زار عجبم درگیر ناله زار زار عجبم درگیر حسن ار عجبم درگیر نخش رو دیارر عجبم درگیر نخش رو دیارر عجبم درگیرم گه بردیل گه بردی دباشی دلم را خون که یار زنده باشی گه پردیل گه پردیده باشی دلم را خو کرده یار زنده باشی دستم غلامت بگی دستم ببر بالای بامت ببین بالای بام هیچ کس نباشد بده بوسم با من گردی لبانت گه بردیل گه بردیده باشیم دلم را خون کرده یار زنده باشی گه بردیل گه بردیده دباشی. دلم را خون کردن یار زنده باشی نگار نازنین حال دردم سرم را گربانن از تو نگردم سرم را گربانن با خنجری تیز با خون زولان زدم گیدت بگردم گه بردیل گه بردیده باشیم دلم را خون کرده یاد زنده باشی گه بردیل گه بردیده باشیم دلم را خون کردن یار زنده باشیه yeah.